Lo que estamos haciendo aquí es, tenemos mucho, mucho, mucho contenido, pero no estoy haciendo ni una cosa durante mi día por el contenido. Yo estoy tomando las citas que quiero, conociendo a la gente, la gente que quiero, dando las conferencias que me invitan y usamos ese mismo contenido para escalar mi marca. Literalmente me estoy convirtiendo a una empresa de medios. Estoy por todos lados. Gabriel! Papá, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y bien, gusto. Y tengo una fundación que se llama Aspiras. Nosotros ayudamos a la educación a través del fútbol. Tenemos 13 eh, academias patrocinadas y ahora estamos abriendo ya una academia propia eh, con una empresa que se llama Iberoamericana. Entonces, lo que, lo que nosotros estamos buscando hacer es concentrar el mejor talento del país en ese lugar. Pero ya a lo largo del país lo que nosotros buscamos es afectar ya a los barrios, o sea, quedarnos. Eh, mi instinto para ti es, tú conoces César, eh, el, fundador de Founders Night. Sí, sí César. César, César. es súper chévere, nos conocimos anoche. Le, le, dije la misma cosa que te voy a decir a ti. Yo creo que en este momento nosotros que estamos en este mundo de medios, y también en comunicaciones, tenemos una oportunidad muy grande y es lo que estamos haciendo aquí. El futuro de vlogging. Pero eso representa, yo estaba hablando con Mao anoche y es, para mí eso es raro, que, tener a alguien que me está grabando todo el día es, raro, ¿no? Pero yo entiendo dónde se va el futuro. Y no es, ya no es, ah, hola, estamos aquí en una cita. Eso no es valor. Eso no está agarrando valor a nadie. Entonces, como lo veo yo, y, en la República Dominicana y en los, what you say, second tier, second tier, cities, I think, yo creo que hay una posibilidad muy grande de, de, replicar lo que estamos haciendo yo. Porque aunque si yo tengo mil seguidores por Instagram y muchas personas piensan, ajá, eso no es nada, yo con esta marca sin vender nada a mi público, sin monetizar mi, no les monetizo y no quiero, no, no tengo interés. Estamos literalmente vendiendo más rápido. Yo tengo que contratar más gente en mi equipo porque estamos vendiendo. Ok, entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es, hay personas en este país que son los dueños de empresas que realmente están generando ventas pero no tiene una marca personal. Cero. Y no es, no es como... Piensen en una persona como, como inaccesible, ¿no? Porque, por ejemplo, en este momento... Right? Eh, let me tell you. bro, déjame decirte una cosa. Si tú puedes posicionarte como la, la agencia de comunicaciones, de marketing digital, de no sé qué haces, y tú, estás bien con tu empresa, pero tú, él es tu cliente perfecto. Él es tu cliente perfecto. ¿Por qué? Porque él es súper chévere, muy, muy carismático, muy chévere, muy amigable, muy social, pero te lo juro por... Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, porque él, número uno, no tiene tiempo para grabar y editar, está corriendo una compañía que está generando mucho dinero. Y número dos, no sé si es algo que te interesa, a grabar y todo eso. Pero para tu empresa, para en tu empresa sería mucho, mucho más beneficial si tú empezaste una marca personal. Y no tienes tiempo, ni ganas, ni nada de hacerlo, así que él se lo hace por ti. Y tú, con tus amigos que son fotógrafos y videógrafos y no saben cómo manejar, cómo, cómo ganar dinero, tú, tú haces las ventas, Tú relacionas con él, hablas con él, mira, tenemos ese paquete. en una semana, contigo, con dos horas de tu tiempo, pero eso es lo importante. Tú no tienes que cambiar ni un segundo de tu día. Right? Lo que estamos haciendo aquí es, tenemos mucho, mucho, mucho contenido, pero no estoy haciendo ni una cosa durante mi día por el contenido. Yo estoy tomando las citas que quiero, conociendo a la gente que quiero, dando las conferencias que me invitan y usamos ese mismo contenido para escalar mi marca. Literalmente me estoy convirtiendo a una empresa de medios. Estoy por todos lados. Estoy en LinkedIn. So, por ejemplo, con esta cita de media hora ya tenemos un, un, un, un video por YouTube vamos a subirlo por Facebook, vamos a tomar un clip y ponerlo en Instagram, vamos a transcribe, y poner, ponerlo en LinkedIn, en, mi blog, en Medium. Estamos ahora mismo con media hora de mi tiempo que iba a hacer anyway con ustedes. Estamos en siete lugares. Si tú, realmente me estoy hablando solo en este momento porque yo también sé que eso es lo que necesito hacer en mi... Em, lo que estoy haciendo aquí con mi dinero, mi energía, es que yo estoy invirtiendo en lo que yo creo que va a funcionar yo le contraté a Mao, yo tengo un equipo en Medellín, yo tengo un equipo en New York y hacemos eso para mi marca personal con mi dinero y mi energía y los resultados son impresionantes. Ahora yo, ahora yo estoy en un momento donde estoy como, ok, ya lo probé y ahora me siento bien cobrando por el servicio que ya me invertí y tú tienes que hacer lo mismo. Te lo juro, si me escuchas con... Tú, claro que tú... Obvio, le conocí. es, eh, Gary Vaynerchuk es, el, es el único otra persona que yo conozco en mi vida que está haciendo eso es el único en los Estados Unidos que eh, somos demasiado avanzados. te lo juro que nadie está haciéndolo aquí. ¿Y por qué no te enfocas en los artistas reggaetoneros, los bachateros, los que todo necesita? Will Smith ya empezó su Instagram, está como un superstar. So está con Nicky Jam eh, ahora mismo, grabando un video en Cartagena con Nicky Jam. Estaba bailando con él, estaba bailando con Nicky Jam. Eso, eso que estás hablando, eso que Brian, está súper desarrollado, la plataforma es monstruo de esto en Brasil, para cantantes y para atletas. Y Gabriel, también, Gabriel, lo importante, lo, más importante de todo lo que estoy diciendo en este momento es que son gente que ya tiene dinero. No busques la gente que ya está empezando. No te va a contratar. No, te va a contratar, pero lo va a querer por 200 dólares cada mes. O intercambio. O intercambio. No, fuck intercambio. Tú eres un negocio. So, yo enfocaría así, man literalmente yo enfocaría así porque yo creo que es el futuro. Lo que está haciendo Gary Vaynerchuk, y nos conocimos, Gary Vaynerchuk y yo nos conocimos hace, un año. Lo que está haciendo él es... Pero entiende una cosa de Gary Vaynerchuk, ya, ya tiene 10 años haciendo eso, ¿sí? Así que solamente necesitas un cliente o dos clientes que te pueden pagar por tu salary, salary y tu videographer. Empieza con una persona, con un cliente, ¿no? te lo juro, busca empresas que tienen CEOs que son charismatic, que son chévere, que están haciendo mucho por la comunidad. Y dile, mire, tú necesitas una marca personal. porque y, y el valor es simple. Número uno, va a llevar más atención a tu empresa. Yo nunca, nunca, y Mao te puede decir eso porque está conmigo todo el día. Yo nunca, nunca llamo a nadie para un, un pitch. Mire, yo tengo un servicio aquí para ti. Nunca. Y eso es solamente posible por el, el modelo que estamos haciendo. Número dos, porque viene, viene negocio a mi empresa. Porque el más contenido que doy, el más conocimiento que tiene el, mundo de mi, marca y me contratan. Eh, lo mismo va a pasar, eh, pasar con Instacarro. Este Número dos, tú deberías cobrar 5 mil, 10 mil, 15 mil dólares por una charla tú literalmente deberías estar ganando más de 100 mil dólares cada año hablando en conferencias. No, no sé si está pasando, pero si... Y, no, no, no, no, no, no, no, pero escúchame, no es cierto, no es cierto, porque en Guatemala hoy recibí una llamada, 5 mil dólares por una hora, en Guatemala, porque vio un video que yo hice hace un año. Definitivamente, porque tienes un negocio súper exitoso, ¿no? todo el mundo sabe, tú, de, hasta los Estados Unidos saben, por, porque tú no estás dando charlas. Y cada vez que, si tú hablas en el Startup Grind, tienes que grabarlo, porque ahí tienes contenido por una semana en todas las plataformas. Piensa estratégicamente, mire, y tú puedes cobrar mil dólares cada cliente mensual, tiene que comprometer seis meses contigo y tú prometes eso. Tú puedes seguir con la misma mierda de como, oye, mire, vamos a postear una foto y tú me vas a mandar una foto, vamos a postear eso cada día en Facebook, cada día en Instagram, pero es tan impersonal. Eso va a desaparecer pronto. La gente quiere contenido real. Nicky Jam y Will Smith dancing like idiots together. That's what people want. That's it. And the only way you can, eh, la única manera que tú puedes buscar eso es que si literalmente y también es muy bueno por la, economía, porque en este momento tenemos Mao y tenemos dos personas más en Medellín. Yo estoy contratando tres personas en mi equipo, pero de pronto yo voy a necesitar más personas. Entonces, ¿qué? Genera empleo. Genera empleo es otra cosa que tú puedes decir a esos ejecutivos que quieren em, generar más empleo en su país. Déjame ayudarte. Yo, yo armo un equipo que pueden escribir tus artículos, que pueden hacer un podcast para ti, que pueden... Todas las cosas que yo voy a hacer, que yo voy en ese camino en este momento, te lo juro, es el futuro. Y si tú puedes posicionarte en este momento ahora mismo, cuando estás súper nuevo, te van a pagar a ti 10 mil dólares para hablar exactamente como me van a pagar a mí 50 mil dólares en 5 años para hablar del el proceso de todo eso, del futuro del marketing personal, eso te va a pasar a ti también. Así que eso es, estoy, como ustedes pueden ver, estoy muy apasionado de este tema en este momento porque yo veo las, los resultados muy, muy, muy claros.